Franchement, pas. on start. Mario 3 énorme. Voilà. Parce qu'en fait, euh, Et alors, on va un game. C'est parti. Bah oui. Parce que je lance pour la première C'est Papa Mario. Avec les de Papa Mario.

enlever sur une... Je sais, de toute façon c'est le bruitage, c'est les bruitages euh, de... de Papa Mario, Super Papa Mario sur la Wii. Ah, c'est le champignon qui me donne de la vie, ok. on a pas besoin de champignons, donc euh, on aura apprécié. Terminé. Ouais, non, on me rend de la vie, parce qu'on a des points de vie en haut. Ah, de toute façon, euh, Ah ouais, 4 points de vie. Ah, j'en pense à faire. Euh, je jeu en espèce. Espèce c'est quoi ça C'est à quoi ce truc là hein, mais... Ah oui, c'est la page. Ah, ça me rend plus fort ce truc là. attends, attends. c'est le montage, c'est ce qu'il fait. Apparemment, j'ai plus de place. Si j'aurais plus de place, euh, je pourrais pas enregistrer. Je sais pas comment. défense. Ah ouais, tout à l'heure c'était un champignon de, de, force. Et là c'est un champignon de défense. Ok. Ah non mais c'est pas mal. Hein. C'est un RPG sur ce il n'est pas. Ah oui, j'ai perdu plus de 2 points de vie alors. Oh, j'ai joué j'irai J'ai perdu plus 4 points de vie. Ah, c'est important de ne euh, pas partout dans le niveau. On dessus je me bon, mais là on a l'étoile. On va aller voir ce que ça fait l'étoile. On va nous faire euh, monter sur le tuyau, j'ai compris. Allez, on récupère. Voilà. Pour ça, c'est pas gagne une vie. Une vie qu'on avait, je crois. Ok. Ouah. <coughs> ok, donc. Ah, peut-être en fleurs. Genre en feu, peut-être. Ouais. Sauf euh, que là, il y a plus de fleurs de feu. Ah, c'est vraiment, c'est vraiment. Euh, bah, c'est 3 des langues en fait. c'est vraiment 3 des langues. Ah, genre. Ah, d'accord, c'est juste là. Ouais, pour. Euh, J'avais pas vu dans ce sens là, pour ouais, parce que. Non, tu t'es sérieux. Euh... Ah, c'est la fin du niveau, trop bien. Ok, je suis heureux c'est simplement la fin du niveau. Ok. J'ai tout vu. Ah, y'a pas de cutscene pour dire what Ah, on perd tout le de ah, ça va. Mais non, mais c'est... Oh là, c'est quelque chose un niveau de 3D World War en fait. Non, mais c'est vraiment 3D World War. Attends, je me dis oui. Ah non. Ouah, les sources sont petites à voir. Ah, c'est vraiment ça, c'est vraiment un 3D World War. c'était bon de Mais là, euh, j'ai pas touché. Ouais, mais là, c'est que champion.

beaucoup plus de dégâts si on fait ça. on sort, euh, on fait pas un, un, saut normal. Mais, euh, c'est un truc de distance. Ah Pour rigoler, hein. maintenant il faut le. Ah, il fait mal!

Non, il m'a pas touché, arrête les gars. Moi je suis déjà mort dans le vrai jeu. <laughs> bon. Je vais pas y arriver. Non, il y a Non, mais effectivement, j'arriverai pas je, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce jeu. Merci à tous de regarder cette vidéo vous bout parce que j'ai plein de contenu.